Tako i oni. Samo Bare da može tri pancira, brate, mnogo bi više značilo, brate. mnogo više bi značilo ljudi. Idemo na 90 ljudi, ostavite stream. Da istreamamo, brate, znači... Znaš kako mi baguje sve, brate, mora da očistim cash, brate. Na Monaru ja mi zimam, brate, cash brate, ko zna koliko. Koliko update se radilo, brate. Каковица просто ретар, брате, без аванси. А. Откуда ме не знае да рожа, е Варко, Варко. О, брате... Не ми те да брате. Ретар, брате, лица хипосто, майки ми. Jebote, pola sedam. Gdje bre? Hoćemo na... Eh, koga ćemo? Na breke, nema brate. Nema neka rad. Ali bez mareta, brate, bez mareta. Češ tu biti. Loša sreća. Niko te neće raditi. Loša sreća. Di si? A jebi ga, Simki ima ljude. <laughs> Miha, da si, brate moj. Simki ima pouzdane ljude, brate moj. Simke? Koji su spec admini. <laughs> A brate, mora me diš. Dobro, jebi ga. A ja imam, brate, šta imam? Super admina, ali imam permisije, brate... Znači, nas tri puta nisi digao, brate. Tri puta te nisam digao. Tri puta te DIGO nisam, a? A? Serem ti se ustra. Neću da digam. Digao sam te jedno 300 puta danas, brate. Prsti ti Da, ja sam u tom